powrót po trzech latach do miejscowości Sedona Arizona, USA i te prześliczne skały czerwone z zawartością żelaza podobno mają jakieś magiczne a przynajmniej lecznicze właściwości tutaj taki parking miejsce dla turystów, żeby sobie zrobić okolicznościową fotkę tam ciekawa skała oświetlona przez słońce tutaj kolejna jest naprawdę ślicznie a ci Państwo to moja grupa z którymi się wybieram do Grand Canyonu.